Morjes, me ollaan kokoomuslistoilla ja täältä löytyy e- uusia ehdokkaita. Kattokaa mitä täältä löytyy. Moikka, mä oon Hateilan Iina, mä oon Mäntyharjun kunnanvaltuustoon ehdolla numerolla 64. Okei Iina, mikä Mäntyharjussa on tärkeintä? Minkäla- kerro, miten iso kaupunki se on? Mäntyharjun on itse asiassa kunta, 6500 asukasta suunnilleen. Eli siellä on sopivan kokoinen lapsille kasvaa. Ja meillä on hyvät koulutuspalvelut, koska niihin on nyt panostettu just rakennettu uusi yhtenäiskoulu ja lukio rempattiin tässä pari vuotta sitten. Okei, okay, kumpi on parempi, Mäntyharju vai Mäntylahti? Mäntyharju. God damn, god damn, god damn.